Saluton. Mio nomo estas Hiliardo en Esperanto, kaj mi parolas Esperanton dum du monatoj. Mi havas dekvar de jaroj. Uh, ah, mi lernas Esperanton por lerni pri aliaj kulturi kaj aliaj popoloi. Esperanto helpas min multe. Uh, mi ofte conversasias kun homoj de la mondo. Mi loĝas en Connecticuto en Usono mi amas lerni pri lingvoj kaj historio. Mi anko parolas anglan lingvon, frankan lingvon, rusan lingvon, nederlandan lingvon eh, kaj afrikansan. Mi amas lerni novajn lingvojn, ĉar ĝi estas sana kaj ĝi estas bona ekzerco por la cerbo. Dankon por rigardi.